sweet. So sweet lah. Saling melengkapi. So pasangan yang kat luar sana memang kena jadi sweet macam ni ah. Lah. Betul kan? lah. Baru baru rezeki murah. Hari ni saya dengan Fahmi dah seronok sangat hari ni. Abai Tetin terbaik dengan akak.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 Semoga iman dan Islam Di dalam hati kita Di dalam dari dada kita ini semakin kuat dan semakin semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, di sini ada sebuah requestan lagi daripada teman-teman sekalian di Instagram yaitu port pani puri sedap pasti ramai tak pernah coba. Reaksi pasangan bila kami beli semua. Oke, okay, jom kita tengok videonya ini daripada FS Channel. Jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe-nya ya karena FS Channel ini sangat-sangat bagus sekali untuk video-videonya guys. Jom kita tengok videonya. Let's Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So hari ini saya ada dekat Kuala Lumpur, Taman Tun Dr. Ismail. Ha. Jalan Muhammad Tun Muhammad Fuad 1. Ha. Okey, dalam kesibukan di bandar bandaraya. Okey. Saya jumpa makanan ni yang tak biasa lagi lah. Saya jumpa dengan Fahmi jumpa. Makanan ni okay. memang rare sangat. Okay. Huh, lain macam. Jom, Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum Bang. Alam. Ni macam okay, dekat India, India, India macam tu ya. Eh. Saya tak faham juga eh. Kan panipuri. Kan ni apa benda ni bang? Ha, kan. Ah, macam nama India anak. punya tu. Nama family. Tu nama family. Ah, ayah saya Pakistan. Okey kak, panipuri oh, dan chai masala. Betul, betul. Akak boleh cerita sikit tak? Um, lah Indian street food. Ah, Indian street food. Okay, ada juga di Malaysia. Gul Gapa. Gul Gapa. Gul Gapa. Gul Gapa. Tapi ingredient lain lah okay. Kita dah plan dengan uh, tekak Malaysia <laughs> So semua orang boleh terima lah Puri tu ni lah Yang bola-bola ni puri Pani tu Pani Oh maksud air. air. kalau tempat lain tu Kalau dia rasa hidangkan satu mangkuk besar Macam sos ini atau sos asap Bagi satu dah letak semua tadi tu Dia akan masukkan dalam tu macam tu Ini ini makanan India yang viral banget itu ya guys ya. Ada juga di Malaysia nih Allah baru tahu. Cedo. terus cedok. Uh, cedo. Ah, oh. Itu cara makan sebenarnya lah. Uh, kalau ini uh, kentang kita punya uh, ni lah wajib ada kan Okey, pakai oh, kentang okay. dia. kan. Main utama dia ni lah. Yang ah, utama dia kentang. Kentang ni ada campur dengan rempah-rempah dia lah. Ada garam, garam. dulu. Ah, okey. Uh, Eh hey, banyak sedap eh Okey. Rempah-rempah lain Ini, ini, apa ni? Uh, sos pudina Ni ni. chutney ni. Yang paling susah sikit nak buat Sebab yang ni uh, kurma Kita kena rebus dulu kurma tu dengan gula merah okay. Last kali uh, yogurt Sebab yogurt ni uh, apa nak bagi rasa lebih masak Satu kita sampai-sampai tadi abang dah nak bagi Abang Manan dah nak bagi kita try Chai masala okey ada tak chai masala tu jom kita try dulu hey. Eh. chai masala chai masala tester tadi saya sampai abang manan terus bagi nak try ah ha, tapi kita tunggu sekejap lah kita try kat sini bismillahirrahmanirrahim panas-panas chai masala dia ada blend dengan herbs dia sendiri lah Chai itu kalau waktu saya di Arab chai chai chai itu namanya teh guys ya chai <laughs> atau air bisa dikatakan gitu juga ya Fi uh, cai cai uh, apa itu namanya guys? Saya saya ingat aja tapi nggak tahu juga sih aslinya gimana. Kayaknya kayak kalau di sini dikatakan herbal sih nggak tahu juga. Lah resepi sebenarnya. Kalau sana tuh kayak teh aja gitu guys. Ih, ih, ih eh, sedap. Ih. Uh, rasa macam duduk dekat Pakistan. Oh iya ke? Memang sedap lah. Sedap eh. Okey, satu berapa ingat ni bang? Satu kop, lapan os, 3 ringgit. 3 ringgit. Okey, panipuri kiraan dia macam mana ni? Panipuri kita uh, letak 10 ke 12 biji bergantung pada saiz dia lah. Okey. Uh, sebab macam ni saiz kecil-kecil so kita letak sebelah 12 macam tu. Okay. Ah, tu apa benda kak sebenarnya ni? Ha oh, oh. Ini. Ni. Ha, ini apa benda ni kak? Dari tepung ke, macam tahu ke? Keropok oh, ya. Yeah. Ha, dia macam keropok. Okey. Ah. Kalau cara makan dia, ni bulat kan? Oh. Kita pecahkan sikit atas ni macam tu. Okey. Kita okay. buat lubang macam tu. Lepas tu boleh kita letak dia letak kentang. Ah, okay. kayak di India asli guys. Anak kecil itu yang jual guys, India India. Daun sup. Daun okay. ketumbar, bukan oh. <laughs> Nampak macam daun sup lah. Saya kira saladri tadi bukan ya. Ini sos uh, pudina. Pudina. Pudina. Sos pudina. Okay, okay, ini cakni. Cakni. Cakni Chutney tu apa? Kicap ke? Ah, bukan. Dia manis kurma. Okay. Lepas tu kita letak yogurt. Yogurt. Okay. Yogurt dicampur dengan? Daun ketumbar. Daun ketumbar. Blend ah, sekali. Lepas oh. tu kita topping dengan murukku. Okay. <laughs> Eh, nice unik lah ini asli unik banget guys jajanan Kalau macam ni berapa ringgit? empat okay. 4 biji ni? empat biji kita nak jual juga sebenarnya 4, empat biji ni 5 ringgit eh 5 ah okay, tapi belum start lagi. Oh ya ke? Ah. okey, okay. boleh. Saya okay. beli dulu dengan harga RM5. Boleh. boleh. Bagi <laughs> rasa. Makan je. Okey. Memang menarik. So umur hidup saya, ah ni kali pertama saya tengok depan mata. Okey. Lain macam dan saya pun tak biasa try. Sure. So kalau kita tengok daripada luaran ni crispy ni, meruku dengan apa ni? Puri, puri lah, puri. Puri. puri. puri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Ubi Dia rasa crunchy Dia, dia rasa pedas-pedas Manis-manis Dia rasa sejuk-sejuk daun pudina sikit Ya Allah Memang boleh try Pani puri Memang sedap Sedap guys Sedap ya Allah. <laughs> Kan? Ah, sedap Serius Sedap Sedap Sedap Sedap Sedap Sedap Jadi kalau kalau kita lihat di India gitu kan di kuliner-kuliner India banyak sekali su di Facebook ataupun di YouTube gitu kan guys ya. Jadi kayak kayak gimana gitu rasanya kayak nggak nggak bisa kepikir gitu. Tapi setelah istilahnya menonton di FS Channel ini jadi kepikiran gitu. Katanya enak gitu kan. Saya pani puri ini macam mana jualannya itu bang? Satu set. Okay. Sekali dengan uh, Oke. Okay. Ah, dia itu jual pisah guys. Wow. Iya, Okey, ni oh, set dia. Oh, set begitu. Masuk. Maksudnya double ini kita kena buat sendiri lah nak makan. Ya. Okay, di belakang saya ni ada satu gerai panipuri, Han Panipuri daripada okay. dua orang suami isteri. Satu set ni korang boleh dapatkan dengan harga RM10. RM10 eh. Marvelous. Marvelous. Tak terkata rasa dia. Uh, ah, ini wow. kalau buat majlis perkahwinan, ho oh, jumpa panipuri ni rasanya makanan lain tu orang relax dulu semua pakai nak try panipuri ah, saya lah, betul, yakin betul. tak ramai lah yang biasa try makan panipuri ni akak dengan abang hari ni boleh tak saya nak beli semua ni beli semua ni ha. boleh bang beli semua ni Ay. free je eh, Ah, tak apa, tak apa. Oh, ya, yeah. thank you saya seorang pun makan 5 biji. Ah. Oh, oh, oh seorang so 5 biji. Pernah sebelum ni. Boleh komen sikit kak? Boleh komen. Eh? Ah, ha, rasa dia macam mana tu? Dengan ha, penuh dia. perasaan. Perasaan. Ah, okey, boleh boleh boleh. Okey. Okay. So, um, first time tengok stall tu petang masa tu dah lepas pukul 5 kot rasanya hmm, hmm, hmm, so first time try pernah dengar pasal pandu guri ni tapi tak pernah rasa okay. so this is the first time trying and then Alhamdulillah bila ha kan <laughs> saya tu tak tahu lagi saya kalau tengok orang Malaysia cakap tu pasti ada bahasa Inggeris dia. Itulah yang membuat saya tu macam eh hey, seronok lah. Oh, eh. yes. balik makan yang family. Uh, semua suka sebab satu shell dia sangat bagus, crispy dan tak uh, senang lunyai. Betul. And then dia punya uh, eh, sausage then... sangat good, especially yang hitam Cik ni. Untuk oh, mini. Ah, mini, mini cak ni tu. Cak ni, cak ni, ya, sorry. Yeah, sangat sedap. So saya pun rasa today I nak bayar extra pasal I nak pergi give my colleagues dekat office. Oh, ah, so. terbaik. Oh, guys. Ya, memang enak katanya. Ya Allah, jadi pengen banget jadinya. Di sini belum ada ini, guys. <laughs> Ya Allah, enak banget kata akaknya ini. Masya Allah, saya, saya seronok mendengar akak ni berbicara macam tu. Sebab apa ya, saya suka sangat eh, macam tu. Eh. <laughs> rasa semua orang lain is a good thing. InsyaAllah. Nice. Eh, okay. Sedap dengan orang-orang kalah because it's good. Betul. Ah, ya, ya, ya. Uh, keren banget sih guys. Banyak banget. Tak. Tak payah-payah. payah. Hari ni akak dah komen jujur. Hari ni percuma untuk akak. Percuma. Ya. Yeah kasih. Ah, terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki dua-dua. Amin. Dua -dua Amin. Amin. Terima kasih kak. Okey kak, nanti okay. rasa ramai-ramai eh. Okey <laughs> kak. Okey kak, terima kasih sama-sama. Okey kak, first time tak apa. Saya belanja juga. Oh, ya? ya. betul. Betul. Ya? Betul. Terima kasih Amin. Ya, ah, ah. Ah, serius lah Serius oh, Recommend tak dengan kawan-kawan okay, lain Okey kak ha. Banyak suara dorang beli tarik tu Selamat menyambut selera. Okey, terima kasih. Betul ke ni? Betul. Eh, ya ke? Terima Okey. Eh, banyak-banyak yang tak kenal dengan FF Channel eh, ya. Eh, kak, kak, jangan kak. Tak, tak apa, tak apa. Jangan tengok kan. Kena support, kena support. Hari lain akan datang. Oh, ah, okey. Ah. Okey. Okey, sama. Kau ni baju. Eh. Kau ah, ni percuma ya, kak? Oh, ya. Ha ah. ah. Sama. Masya-Allah. Okey kak, tak apa kak. Tak apa kak. Tak apa kak. Tak apa tak apa. Okey. Cai masala pun kita bungkus sekali. Ha, 30. 30 kak. 30 kak. Hmm. Okey kak, tadi Allah. kakak dengan abang tadi semua ni masuk ni 20. Dia 19 tapi saya kira kirakan 20 lah tadi. Teh semua 30 kita bungkus tadi 30. 30 yang tadi 3 bungkus. So jadi 33. So total Pani panikuri dengan chai masala RM300. Oh, Kak dengan Abang, terima kasih banyak melayan kami. Ah, dah Kak sejam lebih lah ni. Hmm, kan? Akak dengan Abang tak duduk-duduk lagi. Puan, tak kan, takkan terima kasih ya. Ha? Bayar tak lagi ni? Ay? Bayar tak lagi? Tak, tak bayar lagi? Ah, tak, bayar lagi. <laughs> so, tiga, so semua sekali RM300. RM300. Saya bagi kakak ke kat Abang ni? Kak lah. okay kerja lebih dia. Saya ni tak bagi je. Saya tak tak tak. Ini dia pergi. Saya pun nak kerja ni. <laughs> Oh, tengok. Ha, sweet. Sweet lah. melengkapi. Tak sweet. Sweet. Ah. <laughs> so pasangan yang kat luar sana memang kena jadi sweet macam ni ah. Lah. Betul kan? Lah. Baru baru rezeki murah. Betul. Ha. Okey kak, ni kak, ni 300. Akak kira dulu. Saya takut ter, takut terkurang. Terkurang. Ha. Kira dulu. cukup. Boleh? Eh? Boleh tak? Allah. Hadiah untuk abang dengan kak. Boleh. Hari ni saya dengan Fahmi dah seronok sangat hari ni. Abang Titin terbaik dengan kak. Abang jangan sedih-sedih. <laughs> Akak jangan sedih-sedih. Kita dah happy-happy lah tadi. Iyalah, jangan sedih, bahagia. mungkin mungkin mungkin tangis bahagia ya guys ya hadiah untuk abang dengan akak Boleh? Dah sejam lebih akak dengan abang tak duduk-duduk Menayan kerenah kami berdua Orang yang datang kat sini Okey? Saya bersyukur sangatlah Kami berdua bersyukur sangatlah hari ini Dapat bertemu dengan akak dengan abang So hadiah ni ya daripada Yayasan Mak Fira dan juga penonton FS Channel. Saya doakan dipermudahkanlah urusan dunia dan akhirat. Penting hmm. berniaga ni satu je dia kena ketal, kena kuat. Tak semua orang boleh buat. Betul. Ada apa-apa kata terakhir ke ataupun nak jemput uh, orang-orang dekat sini? Jemput datang ke Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur. Ini berdekatan dengan uh, One Spine dan McDonald lah. McDonald sana. McDonald sana. Uh, one Spine. One Spine. Okay. one Spine. Okey. Ya bang. Akak, terima kasih banyak. Kami beransur dulu. Okey. Ya. Okey kak. Bang, terima kasih banyak bang. Kak. Assalamualaikum Waalaikumsalam Okey, Alhamdulillah hari ni kita dapat santuni Makanan terpadu Panipuri Memang sedap, memang padu So korang, kalau ada jumpa makanan yang lain macam Boleh PM kami terus InsyaAllah kami sampai Berdekatan dengan KL dengan Selangor Yang penting jangan lupa like, komen, share dan subscribe FS Channel Assalamualaikum Waalaikumsalam Lari Hahaha <laughs> Abang Bobby. Me, me, me, me. me. <laughs> Allah Akbar lucu lah abang berdua ni abang Wan dan abang Fahmi ni Masya Allah seronok saya tengok mereka berdua ni Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya Senantiasa menjaga dan juga memberikan kesehatan kepada saudara kita ni guys ya Abang Fahmi dan juga abang Wan ni guys ya Allahu Allah Akbar Nah ini guys banknya untuk teman-teman istilahnya donasi ya ataupun nyumbang bersama-sama ya guys ya. Jangan lupa untuk nanti senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menginspirasi di luar sana terutama penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga ya guys ya. Di sini saya pun macam memang betul kata Abang Wan Teddy tak semua orang itu ah, tak semua orang boleh berniaga. Yang penting adalah kita kena kekalkan kita kena istiqomah dalam uh, berniaga tuh sebab kalau kita istiqomah maka insya Allah suatu saat pasti akan melambung ya guys ya jangan sedikit-sedikit baru dua bulan tiga bulan lima bulan lalu tutup ya kan karena sepi ingat apabila kita jualan kalau kita tes oke okay, ya kan rasa oke okay, uh, harga juga oke okay, semua akan indah pada waktunya tapi kena bersabar lah macam tu ya kan Oke okay, itu saja video kali ini guys terima kasih Aka dan abang tadi yang tengah uh, jual jualan tu yang sudah istilahnya membuat kita tu Masya Allah senyum juga eh kan tengok mereka tu bahagia eh kan so sweet jugalah ha? semoga sakinah mawadah warahmah uh, ha, untuk kita semua untuk teman-teman juga untuk akak dan abang tadi dan untuk semuanya yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah semoga sakinah mawadah warahmah ya guys ya dan semoga dijauhkan dari segala mara bahaya ya kan yang menyebabkan keruntuhan menyebabkan perceraian dan lain sebagainya Ya ingat bahwasannya pasangan itu ada kurang dan ada kelebihan. Begitu juga kita sebagai laki-laki ya kan sebagai perempuan juga uh, apa namanya ya perempuan ataupun laki-laki pasti ada kurang dan ada lebihnya yang terpenting adalah apabila pasangan kita mempunyai kekurangan ya kita maklumi ya kan apabila kita punya kekurangan pasangan kita lah yang memaklumi kita istilahnya saling seperti ini ya guys ya kalau yang satu seperti ini yang satu begini nggak bisa nyatu guys ya kalau satu begini semua, saling terbuka semua maka akan menyatu seperti ini. Itulah hakikatnya ketika kita menikah, ketika kita punya pasangan seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih FF Channel ya, Abang Fami dan juga Abang Wan yang sudah senantiasa memberikan inspirasi kepada kita dan juga pengajaran-pengajaran yang sangat berharga di setiap video-videonya.